som var medfødt. Han ikke en hard. Han har følelser. Han kunne fryde seg og glede seg. Så skal det være dåp i dag. Halleluja. Etter møtet. Etter møtet. Vi må la bassenget annet, få lov å varmes opp sånn mest mulig. Jeg har ikke den beste futten på det, men halleluja. Før i tida da slo de hodet i isen, og så døde de. Ja. ja. Takk og lov at vi slapp det. Ja. Og noen ganger så måtte, klarte de ikke vente til våren, for de måtte bli døpt. så de tok det så fort de klarte å få holde. Så Trine hun har opplevd litt av hvert. Har dere forventning i dag? Ja. Jeg har òg veldig forventning. Tenk, tenk at man kunne vært frelst, at man har vært frelst noen her kanskje både 50 og 60 og 70 år, og ennå er man like tullete å gå på møte, sier noen. Vi blir aldri fornøyd. Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at vi får lov å være her. Takk for det du har gjort i denne helga. Takk for at du har møtt mennesker. Ikke bare fysisk, men òg psykisk. Du har møtt ditt folk på alle plan. Takk, Jesus, for det at du ikke er ferdig med oss ennå. Takk for at du var så vidt begynt. Takk for at vi skal få lov, og du skal hjelpe oss til å gå ut. Og dette vi har fått, det skal multipliseres. Vi skal få lov å gi det videre. Takk i og prise Jesus. Liv Sofie skal synge en sang først. Og så skal vi etterpå få noe lest opp som blir som ei bønn. Tror jeg kan si. Hun Ann Irene skal få lov å lese noe. kiler sånn i magen. Jeg står der som forsteina. Men nå jeg skal få sjansen til å vise hva jeg kan. Nå skal jeg virkelig gjøre det. Drømmen skal bli sann. Ja, drømmen B. B ut det du kjenner på innsida. Takk. Pappa. Yes. Jeg bare takker deg for det du har gjort mot meg. Jeg takker deg for det du har gjort mot uh, alle de som sitter her. Takk for eh, livet du har gitt oss. Mm. Takk for det livet du har gitt oss via din sønn, som døde for oss. Takk, Jesus. Takk at vi får eh, være dine barn, mm. være ditt lys, salt her på Sortland. Takker deg for møtet. Takk at vi får møte deg på møtet. Takk, for, takk at vi får høre ditt ord på møtet. Takk, Herre. Takk at vi får lovprise deg på møtet. Ja. Takk, Herre. Takk for det du legger ned i Solfrid. Takk, Takk for eh, de ordene du skal gi oss i dag. Takk, Jesus. Saprié. Saprié. Saprié. Çakara. Şikoros totuva. Nešto gore si kendora çekito yes. Aleluya. Aleluia. Şikoros. Tak Jesus. Şikoros. Şikoros. Körper. Høsten er moden. Yeshua. Gå ut og kjønn deg. Mm. Og bind mine. De som jeg vil ha. For jeg, Herre all uh, Dai, Mehira Dai. Ikebana. Avatil. Nantera. Hallelujah. Koyai. Jai. Vill. Att deras skall tillhör here. med hela deras liv. Icke bara ditt Jeg, Herren, vil ikke at dere skal tilhøre noen annen enn meg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Tusen takk, Mathias, for at du er lydig. Mm. Oh, takk, Jesus. Um, jeg vet ikke om du er sensitiv for sånt, men, men, men, det er en enorm profetisk salvelse i rommet. I lokalet. Eh, og det har vært det eh, gjennom hele helga. Men det har vært akkurat så sånn som nå, så du kjenner at det er en sånn Hvordan Guds ånd og Guds nærvær flyter så enormt på en sånn måte at eh, hvis du, hvis du kjenner i kroppen din at eh, at du får lyst til liksom, du, du, du, får fokus på Jesus, eller du kjenner deg glad. Du kjenner disse, disse følelsene hvor du plutselig kanskje så popper det opp et bibelvers. Du tenker åh, det her det leste jeg i går', og der er det det. Det er denne profetiske ånden, altså Den hellige ånd, som bare berører deg og minner deg på hele veien. Og det som er veldig typisk også når, når det er en sånn, så er det, så er det gjerne at veldig mange de, de, de ønsker å dele. De ønsker å dele det de har. De ønsker å dele en sang, et dikt, et bibelvers, en hilsen. De ønsker å dele, og det er det normale kristenlivet at man ønsker å dele. Hele veien at man ønsker å dele. Og jeg merka det før møtet her, så merka sånn veldig når vi sto i ring her foran. Det er så utrolig sterkt når man står i ring og bare har fokus på Jesus. Og da plutselig så snakker de nesten i munnen på hverandre, de som kjenner denne, dette profetiske nærværet. De, de, de, snakker i munnen på hverandre, blir, kommer med hilsener fra Gud hele tida. Og Herren sier, og Herren sier, og Herren sier, og Herren sier. Og så tenker du, nei, men sier han det nå igjen? Ja! Han snakker hele tida og prøver å forsikre oss om at han er her. Han er til stede. Han ønsker å bruke oss. Han er faktisk Og det er mange ganger så tenker jeg Tror vi på det? Er vi så overfylte av profetiske hilsener og budskap at vi sier 'Å ja, nå er det en hilsen igjen', ja. ja. Ok, ja, men da sjekker jeg mobiltelefonen så lenge. Altså, vi er så fulle at, at mange ganger så, så, så, så, tar vi ikke med oss hvert eneste ord som kommer når det kommer tunge, når det kommer tydning, når det kommer profetiske hilsener. Så er det noe med å bøye hjertet sitt og ta det imot. Å kjenne det. Og, og, og, ikke bare sånn 'Å, enda en hilsen. Å, så fint.' Så sånn som jeg pleier å gjøre, jeg skriver det opp. Så titter jeg på det seinere. For en regnværsdag. Så er så godt. Har Gud virkelig sagt ja? Han sa det, han sa det, han sa det, han sa det. Fordi at Herren minner oss på at han er med oss. Og det er så utrolig sterkt jeg hadde jo egentlig noen tanker liksom, på morgenen og tenkte åh, Jesus, jeg har lyst til å preke om det. Det har jeg lyst til å preke om. For det blir liksom sånn åh, jeg har lyst til å preke om alt. ikke sant? For det er bare, hele Bibelen er bare så åh, Jeg har lyst til å preke fra første bokstav til siste bokstav. For jeg har lyst til å bare fortelle om hans undergjerninger, hans storhet, hvor enorm han er. Alle disse menneskene som det står skrevet om, med og uten navn. Altså, du, det, det, er jo et, en, det, det er jo uendelige kilder i Bibelen og i Skriften til å bare fortelle og forkynne. Og så, tenk, så jeg er gal nok til at jeg setter meg ned og ikke har noen ting når jeg setter meg ned. Jeg har ikke et bibelvers, ingenting. Jeg bare tenker ja, ja, Jesus, kjør på. Det går helt fint. Det. og jeg, selvfølgelig har jeg forberedt meg, men allikevel er jeg klar for å kaste alt på båten hvis Jesus sier noe annet. Eh, og nå ga han meg beskjed om noe annet. Så da tenker jeg da tar vi, da skal jeg preke om noe annet. Overskrift noe annet. Kjære Jesus. Eh, jeg, eh, det er én ting jeg har lyst til å påpeke for deg som har vært her i helga og tenkt at eh, tenkte jeg at ja, jeg har vært til forbønn og vært til forbønn, og Solfrid, du ba ikke for meg, eller Id, du ba ikke for meg, og er, ingen har bedt for meg ordentlig sånn som jeg ville, og alt mulig sånn forskjellig. kom igjen. Kom en gang til. Kom en gang til. Og det er ikke Det er, det er, det er noe med det at for, um, Vi har mye som skal skje i dag. Eh, det skal være dåp etterpå, det skal være det, men det skal være et ettermøte først. Og jeg håper du ikke har dårlig tid. For eh, jeg, jeg, jeg, kjenner det er noe som Jesus ønsker å gjøre her. Det er noe som han virkelig ønsker å gjøre. Og jeg, jeg håper jeg kommer dit i slutten av preka. Men jeg håper du er åpen for den profetiske ånd. Bibelens ånd, Guds ånd. Jeg håper du er åpen for at Den hellige ånd skal tale til deg. Ikke nødvendigvis gjennom min munn, men gjennom at du lytter lytter til det ordet sier, og det ånden sier. Sånn at du er åpen for å ta imot det som Gud har bestemt at du skal ha i dag. For han har noe til alle alltid. Eh, hvis du har med deg Bibelen, så kan du gå til eh, andre kongebok, er det vel? Jeg, sånn, jeg, sånn, eh, jeg, liker å høre på andre og høre på andres salvelse. Jeg liker å høre på andres forkynnelse. Mennesker som har sett og hørt, og som har gått en vei videre. Og det å kunne sitte under føttene til mennesker som, som har inspirasjon, syns jeg er veldig viktig. Eh, andre kongebok er forresten, hvis, du ikke er, hvis ikke du er kjent i Bibelen, så er det, første, det er liksom de første delen det er i Gamle Testamentet. Um, men dette her med å sitte og høre på salva forkynnere, det inspirerer meg, og det er viktig for meg å høre og lytte på andre. Eh, predikanter som aldri hører på andre, de har jeg Ja, jeg skal ikke si det, egentlig. Jeg skal ikke si det. Eh, disse som kommer der og sier 'jeg har skjønt det'. Ingen andre har skjønt det. Alle andre er dumme og sånn. Jeg har skjønt at jeg ikke skjønner noen ting, så jeg må lære av de som har gått foran. Eh, og, jeg elsker å lære av de som har gått foran. Så jeg har jo vært og hørt på undervisning, og det var noe som jeg greit tak i. Og det er det på en måte jeg kjenner at jeg har lyst til å ta tak i her. Og det er da i andre kongebok kapittel 13. Her hører vi om Elisha. Altså, du hadde jo da profeten um, Eli, altså, Elias er jo gjerne vi bruker dem, Det er litt forskjellig, altså, Men uh, han var jo en kjempeprofet. Altså, han var jo helt, Gud brukte han helt fantastisk. Helt enormt. Helt, helt. Han hadde en, en, salvelse som var helt vill. Han talte Guds ord. Han bød ild om å komme ned, og det brant opp både vann og stein og alt som var. Han hadde enorme, enorme um, åpenbaringer og en utrolig kraft og en salvelse som var helt spesiell ifra Gud. En mann utvalgt av Gud for en tid. Så kommer tiden da Gud sier at vet du hva, nå skal du få en etterfølger. Og han skal du lære opp. Du hadde profetlærlinger den gangen. Det var den gangen. I Gamle testamentet så hadde du lærlinger av profetene og av de andre, og prestene og osv. Men du hadde lærlinger. Og eh, Gud utvelger da Elisha. Og Elisha, eh, hvis du ikke kjenner historien, så er den ganske spesiell. Du bør lese alt sammen. Men Elisha, han mottar en dobbel del. En dobbel del fordi at han er så ivrig på å lære. Han er så ivrig på å få tak i det som profeten har. Han er så ivrig at han slipper ikke taket, han slipper ikke synet av han. Han følger etter han overalt. Han er bare med, han er på, han ser, han lærer, han gjør, og han er med.